Hello guys welcome to my new blog तो आज के ब्लॉग में हम बैलून फुलाने जा रहे हैं हमारे बगल पड़ोसी में उनके यहाँ बर्थडे है और उनका मुंडन है तो चलो आपको फुला के फटाफट दिखाते हैं तो गाइस the जैसे कि देख सकते हो मैं कितना सारा बैलून फुला चुका हूँ ऑलरेडी और लाइट चली गई है मैं इन्वर्टर से उस मशीन को नहीं चला सकता वरना मेरा इन्वर्टर बैठ जाएगा तो चलो अभी लाइट को आने देते हैं थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते हैं और देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा बैलून फुला दिया और है हमारे बगल में बर्थडे पार्टी और मुंडन पार्टी है तो अभी उसी में लगाना है तो चलो आप सब लोग इन्जॉय करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा देखो देखो गाइस इतना प्यारा है तो गाइस जैसा कि देख सकते हो तो मैंने डेकोरेशन कर दिया तो चलो आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं और आप लोग इंजॉय करो डेकोरेशन तो मैंने कर दिया अभी मैं रेडी हो गया और पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गया अब मैं कैसा लग रहा हूँ आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा तो चलो चलते हैं पार्टी में और एंजॉय करते हैं सकते हैं और इनको आप सब हैप्पी बर्थडे बोलिए जिनका नाम मधु है और मधु ने तो तो बच्चे पहले से एडवांस था बर्थडे देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेशन किया है भाई ये देखो डेकोरेशन और पार्टी पार्टी में आप सब लोग और बच्चे लोग इंजॉय करें और खाने का खाने का व्यवस्था किया गया है vai, vai. जल्दी जल्दी हम भी खा लेते हैं के खा रहे सब के खा रहे सब फिर आपको मिलाते हैं चोर लोगों से जो कि सारा पापड़ बाल्टी का खा खा के ख़त्म कर दिए और हमेशा चोरी